Ok, para buscar voy a la página del recinto, en la página del recinto uprp.edu voy a bibliotecas, sistema de bibliotecas, voy a base de datos, voy a base de datos por tema y voy para educación, le doy go, ok, aquí está EBSCO, pero hoy yo quiero trabajar con con ProQuest, así que oprimo aquí a ProQuest. Ya mismo sale, chévere. Yo tiendo a trabajar con avanzada, así que entro aquí y voy a trabajar el tema de arte, así que art. Ok, chévere. Y este teaching. Ok, así que tengo teaching aquí. Art and Teaching y Technology. Así que ella me va a buscar este Technology. Ella me va a buscar este artículos con arte, teaching y technology. Así que ya estamos listos. No quiero que sea texto completo, quiero el artículo y de las revistas buenas que son evaluados por expertos. Así que mano derecha está buscar y ya estoy listo. Oye, fíjate, voy a buscar abajo a ver si por casualidad ellos ofrecen diferentes tipos de alternativas que me pueda gustar y básicamente ya con eso basta parece. Ah, ok, pues chévere, voy a buscar. Y ya me salió una revista profesional, Art Education, muy bien, ok, chévere está el, texto aquí en aquí este de, PDF muy bien y me permite citar ok o sea la, buscarme la cita así que si yo primo aquí pues bien aquí es donde yo puedo y sale aquí dice citar así que si espero un momentito me sale la cita en formato APA Así que ahora yo ennegrezco aquí y me llevo la información bibliográfica provista por el banco de datos. Le doy copy y ya. Así que tengo aquí la cita. Y, y, encima de eso, este, tengo el artículo en PDF que se encuentra aquí. Ya, así de fácil.